two, three, come

cuaca cerah Nyambit gak? monteng ya, Le. Kayak nebas, Le. Kayak nebas, Le. Bas, iku, bas. Tangan nebas. nyambet bos hei Oh, diam, diam. Mana ada kak? Kakaknya ditinggal. David. Kakak diganjel. Wow, wow, wow, satu, dua, tiga. Loh. Ayo, bos, mas? Mas, satu, dua, tiga. lalu culalu, lalu Iku lalu bos mudun. Yuk, ambil ya. Ya, tak lalu bos ya. ntar kak tambah sobek nanti berarti eh, boleh lah ya, ya pak adik bos yang pegang ini eh. ini awas awas turung coba dipegang teman-teman coba engko hmm, eh jadi pegang teman-teman dua tuh <laughs> Sampai kompres Ah. Oh, lo sampai kayak hantu. Bos lah iso ya, Kak. Siro, agak kesusu ditarik. tapi tapi oh bisa oh bisa <laughs> satu dua tiga uh, sobek mana layangan pas diambil sobek itu diambil ayo eh diambil come up just smoking, nigga, rum in me cup ada punya kreatif boy cantik yang baru ini